Conception. C'est risqué, risqué, avec moi faut te méfier. Toi bord tout essayer. Chasse le naturel et reviens au galop. Où est-ce qu'on va, aucune idée. Glitch mode, GTA. J't'ouvre la portière par gentillesse. j'allais voir des yeux comme un psycho. Ton chaos Bébé je vais tenter d'y aller gently Sous les roues du chaos quelques fragments d'ennemis Je t'envoie poudreuse tous les coups sont permis En ma possession toutes sortes de pyrotechniques Hop hop hop reviens je vais tirer en l'air D'un coup tu me sens plus sincère Me dis pas que t'es fatigué je m'emberre J'ai que t'es capable de m'écouter pendant des heures Mais va les écarter C'était mieux quand tu la fermais Tu me gifles, c'est fair play Elle veut jouer l'inspecteur, je suis la scène du crime Si elle ouvre la porte, sur le bed je glisse Qu'elle finisse le cœur en miettes, c'est Elle veut jouer l'inspecteur, je suis la scène du crime Je démarre sur le chapeau de roue, de crise. Qu'elle finisse le cœur en miettes, J'ai des yeux comme un psycho à l'oreille, des mots crus avec audace Baby si je te perds, j'en retrouve 10 sous masse J'attends passer sur le canapé comme si j'étais de classe Elle a cru que j'arriverais masqué comme Fantomas Ça hein. c'est pas mon délire, 10 minutes sera suffisant Elle crie au génie, sa mise en orbite est imminente Toujours élégante, je suis Brigante Qu'on trouve pas pélicante Adieu ma douce, j'ai besoin d'un bander. Tu ne seras qu'un doux souvenir si je bang bang Elle veut jouer l'inspecteur chez la scène du crime elle ouvre la porte sur le bec je glisse Qu'elle finisse le cœur en miettes c'est risque Elle veut jouer l'inspecteur chez la scène du crime Je démarre sur les chapeaux de roue de crise Qu'elle finisse le cœur en miettes c'est risque J'ai faim de